welcome friends welcome to our channel आज हम सीखेंगे पालक पनीर की रेसिपी इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी पालक पालक को आपको पहले बॉईल करके और मिक्सी में ग्राइंड करके रख लेना है ठीक है मैं फिर से बता देती हूँ आपको क्या करना है पालक छाटनी है उसको कट करना है उसके बाद उसे बॉइल करना है थोड़ी देर के लिए या कुकर में सीटी लगवा दे और मिक्सी में ग्राइंड करके रख लें तो ये मैं रख चुकी हूँ ये एक बाउल है और हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे कटी हुई प्याज कटी हुई अदरक कटे हुए लहसुन और कटी हुई मिर्च धनिया तेल चाहिए होगा और ये मैंने टमाटर प्योरी रख ली है आप चाहे तो कटे हुए टमाटर भी यूज कर सकते हैं ये मैंने कॉर्नफ्लोर यूज किया है ये मैं ग्रेवी के लिए यूज करूंगी हींग मसालों में हमने यूज करना है जीरा लाल मिर्च नमक हल्दी और आपका ये गरम मसाला और आपको पनीर रख लेना है पनीर के टुकड़े काट के रख लेने हैं ये हम बाद में फ्राई करेंगे पर फिलहाल हम इसको तड़का लगाते हैं आपकी पालक को सबसे पहले आपको क्या करना है कढ़ाई रख देनी है गर्म होने के लिए उसमें आप टू टेबल स्पून यूज कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो अगर कम तेल खाते हैं तो कम यूज कर लें सबसे पहले तेल गर्म होने पर आपको उसमें जीरा डालनी है जीरा डालने पर लहसुन हरी मिर्च इसके बाद थोड़ी सी अदरक इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दें लहसुन अगर आप हर सब्जी में यूज करते हैं तो लहसुन के गुण बहुत ज्यादा है ये हार्ट पेशेंट्स के लिए कफ के लिए लीवर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है इसलिए लहसुन आपको हर सब्जी में यूज करना चाहिए लहसुन के बाद अब आप इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज अच्छे से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने दें अगर आप आलू पालक बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सेम ही चीज यूज होती है एक्सेप्ट पनीर नमक थोड़ी सी डाल दीजिए ताकि वो जल्दी पक जाए ग्रेवी गाढ़ी है इस वजह से मैं इसमें थोड़ी सी एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज कर ले रही हूँ मैंने तड़के में इसलिए डाली है ताकि वो अच्छे से भून जाए कच्ची ना रहे आप लोग चाहे तो बाद में भी वॉटर ऐड करके भी डाल सकते हैं दो से तीन मिनट तक भूजने दें इसे पकने पर अब इसमें आप हल्दी डाल दें और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर या फिर टमाटर की प्योरी यूज करेंगे क्योंकि अच्छे से भुन चुका और स्मेल कर रहा है याद रहे टमाटर की प्योरी आपने ज्यादा अमाउंट में यूज करनी है मैंने एक बाउल यूज किया है इसे अच्छे से भूजे इसमें भी दो तीन मिनट आपको रुकना पड़ेगा अच्छे से पकाएं इसे दो तीन मिनट मिनट का वेट करते हैं अब देखिए आपके ये टमाटर प्योरी भी रेडी हो चुकी है ग्रेवी भी बन गई है और गाढ़ा करने के लिए आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर और यूज कर सकते हैं अब मैं इसमें पालक की प्योरी डालूंगी इस तरह से एक दो बाली आनी दे इसमें भी इसमें एक दो बाली आ जाएगी तो हींग डाल दें खुशबू के लिए स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग और फिर इसमें आपने डालनी है रेड मिर्च स्वाद अनुसार और आपका गरम मसाला और ये आपकी पालक पनीर की जो ग्रेवी है वो तैयार है इसे पकने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे अब अच्छे से चाहे तो आप वाटर ऐड करके भी इसे ढक सकते हैं हमने इसमें वाटर ऐड करना है अब ताकि ये अच्छे से पक जाए पंद्रह से बीस मिनट तक पकाएं जब तक आपकी पालक की प्योरी पकती है तब तक हम एक साइड में आपको पनीर फ्राई कर लेते हैं आपको तेल गर्म होने को रख देना है या रिफाइंड ये गर्म हो चुका है हम ऑलरेडी रख चुके हैं और इस तरह से आपको इसमें पनीर के टुकड़े डाल देना है इस तरह से ठीक है जब एकदम ब्राउन हो जाए तो आपको इसे टर्न कर देना है इस तरह से बट अभी ये हुआ नहीं है वेट कर लेते हैं पलटने का विधि बता देती हूँ ऐसे इस तरह से और अभी मैं टुकड़े डाल देती हूँ सबसे हम चेक कर लेते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इनकी सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए हल्के गोल्डन ब्राउन भी आप निकालेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे इस तरह से ये मैंने निकाल लिया है पनीर अब हम देख लेते हैं हमारी ये प्योरी रेडी हो गई है यानी तो देखिए ढक्कन उठा लिया है मैंने ये देखिए गाढ़ी हो गई है ये अब अब हम इसमें पनीर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे लास्ट में अगर आपको और गाढ़ी करनी है ये तो थोड़ी देर और पकने दें ताकि पनीर भी और सॉफ्ट हो जाएंगे कम मैं इसे पांच मिनट तक रखूंगी कम से कम वेट करते हैं थोड़ा सा अब इसे पंद्रह मिनट हो चुके हैं बिल्कुल तैयार है आपका ये अगर आपको और गाढ़ा करना है तो और पका सकते हैं और अगर आपको पतला चाहिए तो आप वाटर ऐड कर सकते हैं हम इसे अब सर्व कर लेंगे गैस बंद कर दी है मैंने ये निकाल लिया है मैंने धनिया पत्ता के साथ इसे गार्निश करें तो ये देखिए आपका पालक बनाने की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पालक की कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो सजेस्ट जरूर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच